ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ छिप छिप आना मेरी चाल वे तेरी जुल्फों में जन्नत है मेरी इतनी सी हसरत है गले लग जा न जा ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਟੀ ਟੀ ਟੀ ਟੀ ਟੀ ਟੀ ਟੀ ਟੀ ਟੀ ਟੀ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਟੀ ਟੀ ਟੀ ਟੀ ਟੀ ਟੀ ਟੀ ਟੀ ਟੀ ਟੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਵੇ ਨਾਈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਵੇ ਨਾਈ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ ਵੇਖਦਾ ਆਈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਵਾਚਾ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਵਾਚਾ